<laughs> wagategeddeyemunange ah, nasuze nga sebasabaye nazukuzekumi naye munga njagala lukulembera nga kiki ekikulemye okwebaka ikana wakalaka kazi kane imaka kakagezi haa <laughs> na yozuza lugambu meni dolese lugambu era wano kati mbile kazi leyo mingamba hey, eh, chima nina ukoro rufira kwa chokora banano nye zangwe mwana kwa jo mm. nesta kenda kora ni mbawe wake mwenye wane tudao mulujara huu

ngenda kuzibiriza amaaso gange ngenda kuddamu kulaba bwe nti nga nsanga tokyali mu nyumba yange mwana gwakakazi nekawera wala engamba ate biki nga sibitegera nga sirina wakubuuza yena nga nebisobera nentula bulungi <laughs> nengamba luno nyina olula olwakuba ti sirina simu nambikukwatidde akavidiyo erondesere ndabe mwana gwe akakazi nebakavuma nebamuyolera wedakika nebamukuba bakubye omukazi baleseewo kati kyemanyi oba wali katali mudwaire oba yafudde simanyi mwagenze nemumulaba mudwaire gyebamutwabula akakazi ako kaali kantama bino byekayiwananga sirina kyenjagala okulya kyendya mbawanga njagala wemanya ebisi nzaali os hmm, jobaki munkoledde omanyi bulijjo ngaamanyi ayina ebintu munju mm-hmm. yamulumye n'akabeera ka buranka katuwagenza nolaba ekiri mu nyumba ekibaddemu ate mu nyumba bulijjo siringzeetwagamba ayina ebintu ayina tv ayina kabada ayina entebe ayina ebintu biri biki ngaamanyi bibi yagenza n'akapeera ka bulaka nga mulimu akatoba mba wange eni saba osonyiwe nkwagala nsonyiwa bikyo nga tulanganga ndaba nono nga bwetukuba emiranga nga tuseka twasese atwamusaasira akakazi ako bannange nasanyi kumaye nasanyuse nabadde nfumbye ebijanjalo saabiridde natumiza enkoko akakazi ako kabadde kantama gwe bba wange nga bwaba yakatuuka bwati kigise eh, akatawere keisawawo mumaaso ga bbawo nga mpulira ekigunguoba nali bululi nga mbulayo kakuba bawo nga atuddeawo nga ntudde naye nekereka nekeetuuzaawo mumaaso kyokka nga kambadde akasikate nga katuuka muno bwoba ggwe wabula nakawonye mpulira essanyu mpulira essanyu oba nkugulireyo naki ekyo ogenda okunywa tongulira mukigo aotamuseeko obutabusi mukigo eh. naaba okufuna obuzibu obwo eh. baawe namukuba eh. namukanyuka obweru gwessanyu lwakiriba oli musanyuwo otyojaguza naye mukazi gwontamye mukigo ntamye ah, kwozuza olugambo kwomanyi atalidde kwomanyi atanywedde gundi teyanabye batamuwadde kyakulya kati obwenjiri bamugobye ku njuja ezindi mukiga nkoyo olugambo naawe olwagala lwaki onzikiriza okulukuleetera ati kati luntamye kuba nkoyo ebintu ebitanzimba kuba bwoba wasanyukidde munno nga bamuyisiza mu mbeera yoyote saawa zina ali mutwalire oba ali ku kitanda naye oli musanyufu ate nakulabirawo nti totegeera babunakyanga wali wantama eh, obadde wantama nga nkweyogerezaako